हेलो स्टूडेंट्स क्लास टेंथ बीजगणित अगले एपिसोड में दिखाए हुए थे विवेचक निकाले उसी के आधार से शून्य निकाले टू एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स प्लस छः द्विघात बहुपद का शून्य निकालना है जिसमें अल्फा बीटा के सूत्र से बैठाया जाएगा पहले डी विवेचक निकालेंगे इसको बैठाएंगे ए बराबर टू कॉमा बी बराबर माइनस एट स्क्वायर आठ सी बराबर प्लस है नहीं लिखेंगे छ विवेचक निकालेंगे पहले डी बराबर विवेचक का सूत्र लिखेंगे डी बराबर B square minus four A C बराबर इस बी स्क्वायर का मान मिठाएंगे माइनस आठ स्क्वायर माइनस चार इंटू ए का मान two into six six six है इसको गुना कर लेंगे आठ अठी अठी चौंसठ माइनस इसको गुना कर देंगे अच्छक अड़तालीस घटा देंगे घटा देंगे सोलह अब अल्फा बीटा के सूत्र के आधार पर बनाएंगे अल्फा बराबर minus B plus root D बटा टू ए अब बीटा के सूत्र लिखेंगे minus B minus root D बटा टू ए इस सूत्र को याद कर लीजिएगा माइनस बी का मान बैठाएंगे तो minus eight plus plus root D का मान सोलह टू ए का मान टू माइनस माइनस हट जाएगा होल है इसलिए आठ प्लस रूट सोलह का वर्गमूल करेंगे चार दूध चार बराबर आठ चार बारह बटा चार इसको काट देंगे चार ताई तीन अल्फा बराबर तीन आंसर और बीटा का निकालेंगे माइनस माइनस है तो माइनस बी का मान माइनस आठ माइनस रूट डी का मान सोलह टू इंटू टू ए का मान टू है बराबर को आठ माइनस चार वर्गुण की है सोलह का दो दिन चार आठ में से चार घटेगा चार बटा चार इसको काट देंगे वन बिटा बराबर वन इतना आंसर आया बीटा का इतना आंसर आया लाइक शेयर कमेंट